Hamıya salamlar olsun. Bəzən internetdən şəkil yükləmək istəyəndə müxtəlif problemlərlə qarşılaşırıq. Bunlar da bəzi şəkillərin üstündə bu kimi emblemlərin olmasıdır. Yəni bu şəkillərin pullu olmasıdır. Amma bu videoda sizə bəhs etdiyim sayt vasitəsilə bu şəkilləri pulsuz şəkildə yükləyə bilərsiniz. Dediyim saytın adı tomato.to saytdır. Bu sayt 30-dan çox saytı və 1 milyondan çox şəkili öz içində toplayır. Sizə lazım olan sadəcə sevdiyiniz, xoşunuza gələn şəkli və pullu olan şəkli seçmək. Məsəl üçün bu şəkli seçirik və bunun səhifəsinə daxil oluruq. Səhifəyə daxil olduqdan sonra isə paylaş sözünün üstündən vuraraq bunun bağlantısını kopyalamaq lazımdır. Linki kopyaladıqdan sonra isə ana səhifəyə daxil oluruq. Buradan tomato.to yazırıq. Daha sonra linki bu link yerinə yapışdırırıq və şəkli axtar deyirik. Şəkli axtardıqdan sonra çevrilmiş şəkli endir deyə bir söz gəlir və onun da üstünə basdıqdan sonra isə həmin şəklin nişansız halı gəlir. Burada gələn bildirişi qəbul edirik və şəkil artıq yükləndi.